නලන්න මල්සිනා කාඩු කාටිනේ ඇත පායනා ආදරින් බලන්න මාතිනා මල්සිනා නලන්න මල්සිනා කාඩු කාටිනේ ඇත පායනා ආදරින් ආදරින් බලන්න මාතිනා රඟන් සිටිලගේ සුළගේ දෙහි ලක්ෂණයි පලේ සැලේ සංතරේ ගොන්න මල් වනේ මල් සිටිපිටි රඟන් සිටිලගේ සුළගේ දෙහි ලක්ෂණයි පලේ වෙලා තානුකා කිලේ නැත පාද යන්න වෙන්නලා පියා කලා ආදරේ පියා කියන්න ලංගලා සිනසලා අල්සිනා සලන්න මල්සිනා ආයනා ආදරින් බලන්න මාතිනා මල්සිනා සලන්න මල්සිනා කාටු කාටිලේ ඇතේ පායනා ආදරින්